そうな素直すぎる君がとても愛しい当たり前以降宝物さ地球は回り に I love you 届けようきっと You love me 伝わる先に握合うガラスの靴を探そう二人で Step and いつまでも深夜12時を過ぎたって僕らのラブマジック 君がやはり たか前行こう宝物さ地球は回り日は昇り君は の愛しい